在周一的部分，我们会迎接的是天罡日。那么这也意味的是，本命如果有犯到魁罡的朋友们，会建议我们在当天呢不要吃牛肉以及相关的加工食品。同时，针对如果你想要运用当天的这个朔，也就是从这个清晨的五点五十六分之后，你想要对着天祈愿祈福的话，那么老师也会建议我们可以从当天的早上开始就开始吃方便素。 来能够让我们的愿望呢更加的容易可以达成所愿，在当天同时也逢到的是刀砧日，因此如果你本来有要动一些微创的刀啊，或者是呃这种整容啊，类似这一类会动到刀的，尽量呢都要避免在当天呢去开刀。那同时在这一天也是逢到雾探病的日子。 所以，请大家要特别的注意一下。而针对周二这一天呢，我们会迎接的是受死日。那么在当天，同时逢到了土福跟耗气，所以非常忌讳的是安葬相关的事宜，还有包含的就是动土。所以建议家中如果有花园、花圃的朋友们，千万不要在当天去翻动土壤哦。 而在周三这一天，我们会迎接的是董公选曜的吉日。在当天，除了大力出行、婚姻嫁娶、进塔之外呢，那么要特别提醒一下呢，虽然大部分的吉事都是 OK 的，但是呢，我们要提防的就是针对油货跟白虎星宿的一个干扰之下，对于女性朋友们在呃处理事情啊，或者是在应对事情的部分。 请务必要再更加的慎重一点。那么在当天，同时也逢到了天温，所以要请各地的朋友们再留意一下疫情反扑的数字哦。再来就是呢，针对周四这一天，我们会迎接的是留财日。那么在当天呢，我们同时逢到了月见土府。那么在这个礼拜。 也代表是呢，地气呢它是比较浑浊，也比较动荡的，所以很多日子呢是必须要隔家的注意的。在这一个留财日的时候，非常禁忌的就是不建议我们在当天呢去存入大笔的金钱，或者去做这个大笔的交易，哈，去涉略谈判斡旋这些呢都会是比较不利的起头点。那么在当天同时呢，也不建议去翻动土壤，同时呢。 会建议可以做除秽来，呃，避免呢身上的这个秽气呢受到这个磁场圈的一个影响。那最理想的状况之下呢，我们可以用有这种花香气的或是精油香气的、块木香气的，呃，来去做这个沐浴的动作。那么在当天也非常大力，我们可以扫射，也就是可以针对办公环境或是居家环境做一个这个大环境的整洁消毒。 而在周五这一天呢，我们会迎接的是麒麟日。麒麟日一般是对男性朋友们呢是非常大力的。那么在这一天呢，老师会建议我们可以哦祈福啊，比如说你想要就是补财库啊、补运啊，在这一天都是很适合的。那么针对之前呢，有摆放在你的这个呃。 化妆台上或者是桌面上有摆放印章的朋友们，我们也可以运用在九月三十号麒麟日这一天，把这个印章呢给拿起来给收起来，好，或者是说，如果你上一次是没有刻印章的朋友们，你也可以运用这一天先把印章先刻好，等着日后呢再来启用。在当天也很适合，我们可以剪指甲、除秽。那么还有包括了，如果你要修那个刘海呀。 然后整理你的鬓角啊，或者是要剪头发，也很适合在这一天去做进心。在当天也很适合透过淋浴的方式来除秽。那么最建议的时间呢，在当天的午时哦，是很搭理，我们可以做放水的动作。针对家中呢，如果有摆放这种开这个风水的开运摆件，我们可以运用在这一天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点的这个时间呢。 来把这个水池的水呢，把它清空一半，来代表我们还有有余有利呢，可以再招呃多一半的钱财进来。那么再来就是呢，这个放水的动作呢，尽量呢不要全放完，在当天只能够放一半就好哦。那么也会建议，如果有鱼缸的朋友们，或者是说你你有这个呃摆放这个呃。 植物，那它下面有这个盆子可以蓄水的，我们也可以在这个时候呢，把这个水给倒掉，来达到这个开始放水的一个效果。那么再来就是针对我们周六这一天，我们会迎接的是董公选曜的吉日，那么在当天同时逢到的是朱星盖照，哦，也是很适宜我们可以入宅开市的。 那么，如果针对有需要出行，或者是要跟人家营谋一些比较大的案件，也是很适合的，因为在这一天很适合善用一马的力道来推动大的事件哦，去促使它能够呃顺利的完成哦，所以可以好好的运用一下。那么，唯独就是呢，在这一天有逢到了天狗星术，所以凡事尽量不要赶时间，要给自己哦有。 这个多余的时间呢，去进行这个交通上的一个呃 move 啊，就是从 A 点到 D 点。那请不要让自己呢，都是卡在时间段上，才不会遭到这个天狗星数呢，来影响你的这个路程的平安哦。 最后呢，针对就就是周日这一天，我们会迎接的是午休照的日子。那么在当天的下午的申时呢，是很大力，我们可以针对我们的这个住宅，哦，或者是我们的这个办公的室哦，或是厂房的这个墙壁的外侧做补墙的动作，来达到这个补运的效果。 那么再来就是要特别提醒一下，在这一天呢是不一个人谈判的，因为在这一天呢比较容易会引起这个争讼或者是意见不合而不愉快，所以呢要更加的留意。那么以上呢是针对当周重要的日课吉凶以及要注意的事项。再来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，我们的第三名呢是属鸡的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友，你们在工作上贵人运势相当不错的，而且会得到相当多的帮助哦。无论是在财力或者是在经验方面。 都会有人很愿意、很大方的对你伸出援手，所以呢，在工作上其实不会有太大的变化，因为助力变多了，你是阻力变少了，因此会建议你们可以放心的在当周做好行程的相关安排，还有做好你的时间控管跟管理哦。那么这样子在当周很自然的，你就会觉得每天呢会非常的开朗。 而且自信心十足，能够让你在这个工作上呢是如鱼得水哦。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在当周是属于需要放宽心态的一周，这也意味的是我们呢诸事会比较不顺。 所以会建议我们在当中千万不要太过的去计较，也不要太过的有这种得失心。虽然我们在工作上的一个表现哦，在表面上看起来状态是不错的，可是呢，很有可能上司啊，或者是客户端呐，会对某些问题的理解会存在一些差异哦，所以呢，容易会引发一些不好的问题出来。 而且，当我们的这个想法呢，跟客户端或是跟上司是有差异的时候，其实它也不见得是一个好的兆头哦。尽量呢，针对在进行的东西，一定要让双边呢都在审阅过，然后压章确认才是自保，而且才是比较好的方式哦。 那么，在这个礼拜也会建议你们在工作的时候要提防自己哦，有这种心不在焉而导致犯了一些不该犯的低级错误哦，而莫名的让自己呢可能要承受一些不必要的损失哦，或者是被他人责备。所以呢，要记得在工作上，请一定要更加的留意一些。 那么在财运方面，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是不宜去做太多的操作的，很容易会布下别人的陷阱，甚至可能也有套牢的疑虑，所以这个部分请一定要多加留意。在当中，你们要留意的天数有三天，除了周一之外，还有周四以及周五。再针对我们属老鼠的朋友呢，我们在当周的开运花呢是印度山。 那么它是一种呢产地不详的植物，虽然说呢它的命名哦并不是因为它是处于印度的植物哦，但是呢我们也可以知道呢它的这个英文的名称呢翻译过来的时候就代表是两片舌，也就是舌头的舌，所以呢在当中属老鼠的朋友，当你们受到它的祝福的时候呢，也就意味着是说。 你很大力，如果你是属于业务性质工作的朋友，可是，在感情方面的时候，你总会让人家觉得有点油头滑嘴的感觉，有点不太实际，有点夸大其词。最主要的部分是你很多的话术，可能都会是用来包装你自己，尤其是你们可能在这个礼拜，你的虚荣心比较容易会膨胀。 会比较重，为了要掩饰自己呢缺点或是不足的地方，所以你会不知不觉之中呢，就会撒起一些小谎话。当然呢，这个谎话是无伤大雅，也不会伤及到别人哦。但是呢，这些没有恶意的谎言呢，会让你呢没有办法很顺利的呢找到真正能够跟你相处的人。所以呢，尽量找那些能够。 接受你这样的一个风格或者是言语模式的人相处，才会是在当中呢比较好的一个推进模式哦。好，再来下一个呢，是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于呢要别听谗言的一周，而且非常要提醒你们要小心哦，被小人的这个恶语重伤或是挑拨离间哦。 那么在这个礼拜比较容易跟另外一半啊，或者是跟伴侣之间产生一些嫌隙或是矛盾，所以会建议你们呢，在这个时候呢，我们要转移对方的一些注意力，比如说让他不要找你的麻烦或是针对你，尽量呢跟他谈啊，或是沟通协商，尤其是跟他呃去多让对方了解你目前的一个状况。 哦，那么他可能就可以帮你呢出一些主意哦。那么再来就是呢，在这个礼拜呢，也不要被你周围的人的言行给影响哦。呃，不然的话呢，你会让你在学习上或是在工作上面会遇到更大的挑战哦。那么在这个礼拜，因为有要应对这些人事的状况，所以你也会比较容易进入这种很疲惫的心理状态。 因此，会奉劝你们更要留意，给自己这个，呃，比较好的一个作息规律呢，才能够让你去应应呢当中呢这些突发状况哦。因为你必须要保持清醒的脑袋哈，还有有要让你的头脑呢保持呢在一个能够高运转的状况之下，你才能够呢做好这种应战跟回应的一个准备。 那在当中，千万不要被眼前的一些假象或是困扰啊给吓到，因为呢，在这个礼拜呢，这些呢都是你必须要经过的事机，而他们一定会帮助你成长的。那我们在当中呢，要留意的天数有一天是周二，而针对我们属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是水戒指。 那它是一个相当极为珍贵的食用蔬菜，因为除了它的这个口味呢够辛辣够劲之外呢，它含有非常丰富的维他命 C，因此它的营养价值是相当高的。所以呢，在它的祝福之下，也代表是属牛的朋友在当周是属于需要被滋养的一周。通常呢，这也意味着是你在这个礼拜是非常的热心公益，非常的。 博爱大众哦，而且呢，你会愿意在别人陷入这种困境的时候，适时的去伸出你的援手。所以在这样的你呢，在当中是很适宜去主导一些跟，呃，慈善事业有关的，或是呢，呃，跟救济团体有关的东西。不过呢，在这种状况的时候，你就没有心思呢去针对另外一半去付出了，所以这个部分呢，必须要自己拿捏一下。 这个分寸跟平衡点哦，再来下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜，啊，要留意的部分呢，就是会容易受到左右，而在这个礼拜呢，你们在决策上呢，就比较容易受到他人的影响哦，导致你在做执行上的时候会比较不容易果断。 会容易反复的去拖延呢，反而会让你自己呢就莫名的错失了这个时机点哦。所以尽量一定要让自己呢有多一点的自信心，才可以让自己不会想太多而没有办法做出正确的决定哦。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三。那么再来呢，我们。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜，我们的这个开运花呢是冬樱花。那么冬樱花其实它是属于日本在夏季的应景花，而在欧洲地区，其实它多数的时候是被拿来呃入食的，也就是被拿来食用的。那当然并不是因为它的味道很可口，主要是因为它的这个样子呢，非常的漂亮，非常的有魅力哦。呃，所以呢。 针对属老虎的朋友，在当中收到他的祝福的时候，就代表的是悸动。那么在当中呢，这也意味的是你的可爱的那一面呢，很容易让你的另外一半或者是让异性呢，对你产生这种无法抗拒的这种悸动。那么虽然有的时候你会有这种明知故问，或者是有点多话的这种毛病，但是呢，对方也不会引以为意哦。 只要你能够调动起对方对你的这个兴趣跟兴致，那么就会有很美的这个恋情呢围绕在你的身边哦。再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友在这个礼拜是属于多愁善感的一周，这也意味的是我们在心情的起伏呢，在当周的变化是相对的比较大的。 你会有一点忧郁，而且会有点过度的担心。那面对感情的时候，你比较容易想的太多，甚至会有一点点的神经质哦。没有办法在跟人相处上的时候达到一个平衡点哦。所以会建议，当你心里有这种疑问或是问题的时候，不妨直接丢个直球吧，直接跟对方问清楚吧。这样子呢，你心里也明白了，也比较可以避免因为误会而导致。 莫名的争执哦，那么在事业的部分呢，在当中会有事倍功半的一个感觉，尤其是你会觉得我明明就已经非常的用心呢去经营，怎么呢这个绩效甚微呢？哦，其实呢，在本周呢，你只要放任它任其发展，反而会比较容易有所突破哦，所以呢，在这个礼拜呢，不妨呢就让它放手去。 呃，自由发挥会比较理想。那么在这个礼拜想要开运的话，针对你们呢，不妨可以折一只纸鹤，然后挂在你的床头旁边，对你的事业运呢会有很强的助攻效果。而在当周我们要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是秋菊。 在大多数的这个植物的这个花朵，它们在凋谢或者是散落的这种时间点哦。但是呢，针对秋菊这个植物呢，就会是属于它绽放的时光哦。所以它的名字呢，也代表的是富有了这种秋天的色彩，再加上它又是属于比较晚才会开的花。 所以呢，他的祝福之下就代表的是晚熟。那么受到他祝福的属兔子的朋友们呢，在对方的眼里就会觉得你们相对的稳重哦。但是呢，你对于呃，比如说你的这个青梅竹马啊，或者是你的这个呃异性的好友啊，你看到他们热恋的时候呢，你就会完全呃会有点不以为然的态度就会出现。 啊，但是其实呢，你自己呢，呃，如果是进入那样的模式的时候呢，你也是呃半斤八两哦。所以对你来讲呢，其实代表的是你比较没有办法看清自己在感情面的时候呢，是属于也是那种慢热型的一个状况。跟你相处呢，就相对的必须要多熬一点时间呢，才可以看到你的好哦。 再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友，而属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要找人商量的一周。那这也意味的是，你们在工作上呢，虽然容易在当中逢到竞争对手啊的一个阻扰哦，但暂时你会觉得有点困扰，但是只要你能够找年纪大一点的人呢，呃，去谈一谈，你就有办法帮你。 所面临的这个解这个损失啊，减少到最少。比如说，本来这个案子快飞了，会变成是跟人家一起合作，虽然利润变少了，但是不至于完全归零哦，也不至于先前的付出呢完全付诸于流水哦。那再来呢，你也比较容易会因祸得福哦。那么在这个礼拜不宜跟你周遭同龄的人。 呃，去要求意见的原因，主要是因为周遭的人在这个礼拜比较容易会欠缺理智哦，那么七嘴八舌的状态之下，容易给你出一些馊主意哦。所以在这个时候，如果你又没有自己的主见的时候，就很容易呃往错误的决策去进行。那么也会建议你们在当中，我们要放下自己的自尊心哦，不要太过的这个强势哦。 不然呢，你会觉得你很难以去接受他人给予你的批评，即便这些都是很实在的建议哦。那么在这个礼拜呢，千万不要犯了错的时候还想要有推脱或者是推卸责任的状况，不然呢会引起后患的。在这个礼拜要留意的天数呢，有两天哦，除了周三之外，还有周五。 而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是肥皂花。那我们把这个肥皂花呢熬煮之后呢，它就会产生像这个肥皂般的泡沫。那么这些泡沫呢，在过去曾经呢被用来广泛的呢用在这个洗涤这个毛织品上面哦。那甚至呢有些地方还会用它来取代肥皂来运用。所以呢，它的祝福之下就代表的是净化。 那受到他祝福的属龙的朋友呢，在当中呢，你就很容易可以净化你周遭的人的这个心理的状况哦。也意味的是，你们在当中呢，总能够让人家看到你们会非常淳朴、单纯、心地纯洁、善良的那一面。但是呢，你在另外一半的眼前呢，你就会有很强的自我意识，可能这也是一个反差吧。你不想在呃最 呃，想要了解你的面前呢，呃，让他们看到不是真正的那一面哦。所以呢，在这个礼拜，其实呢，我们会建议你呢，尽量还是要跟另外一半呢，要多一点的坦诚，这样子才能够让这个恋情，呃，真的就是有一点进展，或者是能够迈向成功哦。再来下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于需要注意细节的一周哦。 尤其是针对大人呢，你们可能会去沉迷于在追剧啊，或者是玩电玩哦，或者是学生，你很容易沉迷在这种课外的读物啊，或者是说，呃，看漫画哦。那那么就会让你就是在上课上面呢不够专注哦。那么少了这个专心呢，对你们来讲呢，在当中呢就会很容易让你没有办法按时间哦。 去完成被托付的事项，啊，或者是功课，所以请务必要多加的留意哦。那么再来就是针对有长期在用三 C 用品的朋友们，比如说我在用这个呃平板啊、电话啊或者是电脑啊，都会建议你们在当中尽量要装上防毒软体呀，哦才比较不会有这种后门的程式呢，来去盗取你的密码等等的。 一定要做好相关的防护措施哦。那么在当周，针对属蛇的朋友，我们在感情方面呢，比较容易在对方的这个身边的时候呢，呃，会一直感觉很不心安的这种状态，主要是因为呢，你觉得对方越献殷勤，呢，你就觉得他越有事情哦，没有办法很容易去相信。 人是会愿意为你付出，或是愿意对你好的。基本上呢，会建议你呢，还是要心平气和的去接受对方的这个付出哦，不要呢过度的去挑剔哦。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周六。而针对属蛇的朋友呢，我们在当周的这个开运花呢是秋水仙。那么秋水仙呢，它。 有几个别名哦，是比较不堪的哦，比如说不穿内衣的少女、裸体女的，主要是因为她的外形啊比较容易令人产生一些联想的关系，而且呢，它必须要等到所有的叶片都凋落，它才会无花朵，所以呢，它的祝福之下呢，也象征的是单纯。那受到它祝福的属蛇的朋友们在当中呢。 个性容易让人感觉到是比较单纯，而且不造作，身心宛如一张干净的白纸。那么，我们目前处于这样的一个像大染缸的社会的时候呢，反而就会让你有这种反差的状况，甚至有点格格不入的状态。呃，虽然可能会感觉是一股清新的一个气质，但是呢。 呃，长期下来的时候呢，就很容易让对方可能会有点疲惫的感觉，觉得好多事情都必须要教你或者是要指导你，因此呢，你也是要必须适时的去 pick up，啊，不要让所有的这个依赖感、不感呢都在对方身上哦。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在当周是属于值得庆贺的一周，这也代表是非常建议你们可以在当周呢，多拓展你的社交圈，可以积极的去参加朋友的聚会哦。而且你会觉得在当周呢，你会玩得相当的尽兴，呃，让你自己感受到这个心理呢，都可以得到相对的舒压跟解放哦。 尤其在这个礼拜，女性朋友们不妨多增加一些鲜亮的装扮哦，可以让你呢在这个一些联谊上面呢更加的大放姿彩哦，让你在派对上面呢，或者是在一些场社交场合上面呢更受异性的欢迎哦。 在当中呢，针对属马的朋友，你们非常的有贵人缘，所以不妨借着这一股东风的势力呢，让你在职场职场上呢有风光的机会哦。那么，如果之前有做一些投资的朋友们，在当中呢是有机会可以尝到不少的甜头，比如说鼓励等等之类的。那么，在当中其实你们不论任何的事情都可以大胆的去做尝试。 尤其是过去那些你不太敢去做的，都可以主动一点、积极一点哦，一定都会有正面的进展哦。那么，针对属马的朋友，我们在当周要留意的天数有一天是周日，而在当周我们的开运花呢是法兰西菊。那么在 自古以来呢，其实大家都会把这个法兰西菊呢视为一种功效显著的药草，因为它除了可以止咳化痰之外，它还可以治疗气喘，甚至它还可以抑制抗神经的一个镇定剂哦。所以呢，它的祝福之下呢，就代表的是冷静。那么受到它祝福的属马的朋友呢，在当中会让对方呢感觉你非常的沉着冷静哦。 而且呢，在朋友之间呢，你也是一个非常适合去当协调调停的角色。即便呢，你在这个礼拜呢，你对于感情呢，可能是相当的冷静的。不过呢，这个另外一半总会希望你可不可以多一点的主动啊，或是多一点的这个热情啊，多一点的浪漫，让对方感受到你的这个情感的这个交流哦。 所以不妨呢，在这个礼拜呢，可以多展现出自己的想法，但是千万不是以出发的有出这个吃醋的方式的出发点去出发，不然的话，对方可能也真的会蛮吃不消的。而在这个礼拜呢，刚刚有提到的要留意的天数是周日哦，所以呢，周末的时候尽量呢，减少跟异性的互动哦。 再来呢，下一个生肖呢是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是属于好可以抓到重点的一周。那么在这个礼拜呢，也代表的是呢，我们在工作期间呢要多去注意，而且要多去花一点时时间呢去理清你的思路，然后呢尽量抓住重点就好。 那么在这个礼拜，你可能会觉得我们运势的起伏跟上周好像有一点落差，呃，非这个起伏呢上上下下的。但是呢，建议你也不用太过的去感慨它的好坏，把你的这个得失心尽量放淡一点哦，然后保持稳定的情绪呢，自然可以让你在当周远离麻烦。 那么在当中，我们机会是比较多的。那么手头上还没有完成的事情呢，就可能又会接到一箩筐新的任务来哦。所以呢，会让你觉得有点一时呢，就是手忙脚乱的啊。所以为了要应付好这很有可能呢，必须要接手的一些呃突发来的工作，请尽量呢要事先呢，让你原有的进度呢先。 提前，或者是说呢，先做好相对的一些规划跟安排，才会是比较理想的。而在当周，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对我们属羊的朋友呢，我们在当周的开运花呢是葫芦花。那么葫芦花它被供奉给因为拒绝向异教的神祭拜而遭处刑的圣雅，所以呢，它的这个祝福之下呢，就意味着是纯洁。 那说到他祝福的属羊的朋友们呢，也意味着是你在当中，你会非常秉持自己的心情跟想法，哦，你会很无悔的去追求你所想相信的事情。所以你在谈情感情啊，或者是恋爱的时候，也会是属于很痴情的这种纯情派。所以你会终其一生的呢，就只望着一个人，会选择对象就会相对变得很重要。 因为如果你是盼着不对的人的时候，那何时会是个盼头呢？所以在这个礼拜呢，即便你收到这个花的祝福，会有这样的一个影响，让你过度的专注在特定的异性身上，但是呢，也请你不要忘记要留意，又有谁是在你身边不停的专注着你哦。再来下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当中呢是属于呢。 能有斩获的一周，那在当中千万不要错过跟异性单独相处的机会，而且必须透过这个机会把你们最真实的那一面呢展现出来，那么成功的几率就会蛮高的哦。那么在这个礼拜，其实你们的购物率哦是相对的比较低的，所以呢就比较能够守住你的荷包的钱财啦。 那么在工作上呢，要留意，要注意，千万尽量不要跟他人有不要这个不必要的争执哦。尽量呢，凡事都尽量退一步，海阔天空，这样子对方也才不会呢被你激起哦，然后跟你有这种呃战斗的心理哦，然后让你们双方进入这种双输的状态啊。所以为了避免这种得理不饶人的这情况产生。 所以，我们呢就尽量要退一步，来让事情可以双赢收场哦。而在当周要留意的天数呢，有一天是周二。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是德国铃兰。那么它具有这个吊钟形的这个纯白花朵，那么它的这个繁殖的这个力呢，也是相当的旺盛的。所以呢，在英国呢。 普遍呢，园这个园艺家呢，都会认为说用它呢来填补这个庭园中空白的部分呢，是最好不过的选择哦。所以呢，在他的祝福之下，就代表的是纯白。那受到他祝福的人呢，在当中呢，就好像一张没有任何呃污点的素描纸，啊，完全不知道什么是污秽。 所以这也意味着是说，你对于感情的时候呢，很容易会是一张白纸，你不知道怎么样去相处，你不知道怎么样去哄对方，你不知道怎么样去进一步，哦，甚至呢，你会不知道有人在喜欢你。所以呢，在这个礼拜呢，你是很需要有人来指引你，或者是提点你一下，才不会让你错失身边的良机哟。 再来下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当周是属于相当投入的一周。那这也代表是我们在事业方面的运势在当周是相当平顺的。所以对于工作表现呢，你会更加的投入哦。可是要特别提醒你们呢，你们在这个礼拜比较容易会进入这种废寝忘食的状况，所以让你的身体呢没有办法跟上你的这个呃。 心灵的这个想法，呃，让你的身体呢感到非常的疲惫，所以呢，工作中千万不要只记得埋头苦干哦，一定要先问清楚需求之后再来行动，不然你可能会，呃，很多的这个疲惫是来自于白宫哈。那做白宫又是一件非常要不得的事情哦。那么在这个礼拜，建议要舍弃一些比较老套的观念。 哦，因为你这是时候，你要去改变你的作风跟做法的时候，那一旦有了这样的一个更新呢，那么或者是借鉴别人的方式去执行事情的时候呢，你就会发现，呃，这些都会转为变成更大的助力哦。那么在当周呢，我们并没有需要留意的天数，而针对属鸡的朋友呢，我们在当周的开运花呢是野生的水仙。 那在过去的欧洲的原野上，四处其实都是可以见得到野生水仙的。那么在今日呢，这些自然生长的地方已经变得非常的有限度哦。所以目前呢，多数的时候它都是被当做园艺的素材来栽植哦。那因此，像它这样珍贵的花草呢，它的祝福之下就代表的是名誉。那么受到它祝福的。 属鸡的朋友呢，也相对代表是在这个礼拜你们会比较有荣誉感，而且是很天生的这种领导的人才，所以运用在工作上面当然是不错的。但是呢，在感情方面的时候，你就会拉不下脸去呃哄对方，或者是去请求对方啊，容易会太好面子，而不愿意去做这个主动出击的那一方，而导致呢。 会变成是你的这个恋爱情感路上的障碍哦，所以这个部分请务必要多加的留意一下。再来下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友在当周是属于需要表现自信的一周。那么在当周，我们的事业运是相当不错的哦，很容易得到长辈或上司的这个庇荫照顾，而且也会有机会被赋予特殊的任务。 那么，针对有在做投资操作的朋友们呢，你就需要视大局的动态跟走向，不要太轻易的听信别人的这个鼓动，哦，才不会呢错判局势。那同时也会建议你在工作的时候呢，呃，尽量呢不要太去在意你的成绩呢会不会得到上司的肯定，只要你好好的付出呢，就会得到。 相对应的回报哦。那么在当中，我们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中属狗的朋友的开运花呢，是丁香花。那丁香花其实它是拥有“天国之花”的光荣外号，除了是因为它有这个很高贵的香味之外呢，它从自古以来就备受珍视。所以呢，它的祝福之下呢，也代表的是。 呃，你会受到天神的这个祝福，而且会有很光辉的这个一周哦。那由于呢，你在这个礼拜呢，总会让对方感受到你太会耍小聪明的那一个样貌，或者是很需要走一些捷径。比如说，你你对于谈感情啊，你也不想要呃慢火的、慢慢的去进行，也不想要按步骤去进行，你就很想要直截了当，就直接就是跳到下一个。 步骤，反而呢会让对方呢觉得你是否有其他的目的哦，而没有办法很果断的去下决定。所以老师会建议在相处上呢，尽量呢该走的行程还是要走，总不能见面的第一次就跟对方说我们呢去开房间，或者是说跟对方说我们呢去注册结婚吧。 啊，甚至以结婚为前提交往嘛，这样子会让完全对你一知不解的对象呢，会觉得心生恐惧的哦。好，再来最后一个生肖呢，是针对属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于得到认同的一周。那在当中呢，要特别提醒你们的是呢，呃，太远的幸福是触碰不到的，所以尽量会以眼前的快乐呢。 才是最真实的哈为主哦，所以如果你身边已经有人正在默默的为你付出，请不要忘记要去留意他们哦。那么在当中呢，对应的付出跟劳动呢，都会在事后可以享受成果啊。所以在这个礼拜呢，其实你们也会有这个幸运可以碰到千里马逢伯乐的局面。 因此呢，在工作的实力跟各方面的运势呢，都会大为的彰显。会十分建议属猪的朋友们呢，在这个礼拜要努力的去赢得同事间的认同哦。在当中，唯一要留意的天数，有一天是周六。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是洪水仙。洪水仙呢，它是供奉给悔改后。 隐居在洞窟的埃及人，梅雅里的花朵，所以呢，他的这个祝福之下，就象征的是悔改。那么，受到这种花祝福的属猪的朋友呢，在当中会很容易进入自我反省的一个模式哦。同样的过错呢，你不想要犯第二次，所以相对的，你对于看另外一半或是看对方的。 这个标准也会相对的变得更加的严苛，而在这个礼拜，你很容易呢，因为没有办法忍受这个一些瑕疵，或者是对方的一些呃过失呢，反而呢，你就会让自己很容易陷入感情的这种恐惧之中哦。那么，老师会建议，其实很多这种不必要的这种情绪呢是没有。 必要让它出现的，只要你调整好自己的心态呢，那么你在爱情呢里面呢，就自然可以往前迈一一步而不会裹足不前哦。最后呢，让我们来看一下呢，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先第三名是属马的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三位呢，在感情上呢，只要你用你的直率跟坦白呢，就能够打动对方的心哦，也能够把他的这个心给融了。所以偶尔的呢，可以露出你的这个缺点哦，反而可以让对方看到你比较真实的那一面，可以感受到你可爱的那一面。 这样子也比较容易，可以去维护彼此心灵的这个默契跟契合度哦，更能够添加几分胜算，让你们在这个感情路上能够往下一个阶段迈进。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的。 官网链接跟老师预约线上咨询，我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。